少阳的传音符，糟了，玲珑他们出事了！你去救人，我去杀了他。好，全心全心。我们把那碎片给毁了，看他还怎么影响你。六师兄，要不我们就算了吧，交给师傅吧。不行，就算不能告诉其他人，想办法毁了他，让他成为永远的秘密。你司凤，这个鸡火可以把它烤短。 别！啊，司凤，你的伤没事吧？我看一下你的伤。司凤，我觉得很奇怪，虽然你就在我眼前，但是我还是很想你。你的脸以后都不能让我看了吗？我们也不能回到以前的样子了吗？